Issuing and Returning a Book वरील पाठात आपले स्वागत या पाठात शिकणार आहोत युजरची सर्व माहिती मिळवणे युजरला पुस्तक देणे पुस्तक परत घेणे आपण वापरणार आहोत Ubuntu version 12.04 NetBeans IDE 7.3 JDK 1.7 Firefox web browser 21.0 तुम्ही तुमच्या पसंतीचा वेब ब्राउझर वापरू शकता ह्या पाठासाठी तुम्हाला जावा एस जेएसपीएस आणि इन्व्हेंटरीज बनवून ती बघणे याचे प्राथमिक ज्ञान असावे नसल्यास संबंधित पाठांसाठी आमच्या वेबसाईटला भेट द्या मागील पाठात एडमिन सेक्शन कसा कार्य करतो ते पाहिले या पाठात एडमिन सेक्शन मध्ये अधिक फंक्शनॅलिटीज समाविष्ट करू वर जाऊ ॲडमिन म्हणून लॉग इन करा येथे ॲडमिन सेक्शन पेज मध्ये लिस्ट यूजर्स आणि चेकआउट किंवा रिटर्न बुक हे पर्याय आहेत आता IDE वर जाऊ adminsection.jsp मध्ये आणखी दोन रेडिओ बटणे बघू शकतो एक लिस्ट यूजर्स साठी आणि दुसरे चेकआउट किंवा रिटर्न बुक साठी वर जा लिस्ट यूजर्स रेडिओ बटणावर क्लिक करा त्यामध्ये पहिले नाव आडनाव वय लिंग आणि यूजर नेम ही माहिती आहे आधीच्या दोन पर्यायांप्रमाणेच ह्या स्टेप्स आहेत मागील पाठात त्या पाहिल्या आहेत चेकआउट किंवा रिटर्न बुक पर्यायावर क्लिक करा आपल्याला एक फॉर्म मिळेल जो चेकआउट तसेच रिटर्न बुकची परवानगी देतो त्यासाठीचा कोड बघू त्यासाठी IDE वर जा चेकआउट किंवा रिटर्न बुक वर क्लिक केले म्हणजेच menu selection is equal to checkout book list books साठी केल्याप्रमाणेच या स्टेप्स आहेत परंतु येथे रिक्वेस्ट डिस्पॅचर द्वारे checkoutजेएसपी कडे रिक्वेस्ट पाठवत आहोत आता checkoutजेएसपी वर जाऊ हे पेज listbooksजेएसपी सारखेच आहे फक्त येथे प्रत्येक पुस्तकापुढे रेडिओ बटण आहे त्यामुळे ते पुस्तक चेकआउट किंवा रिटर्न करू शकतो आपल्याकडे युजरनेम फील्ड आहे ज्यात पुस्तक चेकआउट करणाऱ्या युजरचे नाव लिहू शकतो तसेच पुस्तकाची रिटर्न डेट सेट करण्यासाठी डेट फील्ड आहे चालू तारखेपासून एक आठवड्यानंतरची रिटर्न डेट सेट केली आहे हे कॅलेंडर क्लासद्वारे केले आहे ह्या क्लासमधील ऍड फंक्शन दोन पॅरामीटर्स घेईल पहिले म्हणजे वर्षाचा चालू दिवस आणि दुसरे म्हणजे चालू दिवसात मिळवायचे एकूण दिवस आपण सात दिवस मिळवत आहोत आता form action is equal to checkout servlet आहे ब्राउझर वर जाऊ बुक आयडी 1 वर क्लिक करा आर्या हे युजरनेम टाइप करा आजच्या तारखेपासून एक आठवड्यानंतरची रिटर्न डेट आहे उपलब्ध प्रति 9 आहेत चेकआउट बुक वर क्लिक करा आपल्याला चेकआउट सक्सेस पेज मिळेल एडमिन सेक्शन पेज वर जाण्यासाठी येथे क्लिक करा पुन्हा चेकआउट किंवा रिटर्न बुक वर क्लिक करा उपलब्ध प्रतींची संख्या कमी होऊन 8 झाली आहे त्यासाठीचा कोड पाहू डी e वर जाऊ जावा वर जा आपण एरर मेसेजेस सूची सेट केलेली आहे तसेच रिक्वेस्ट मध्ये एरर मेसेजेस सेट केलेले आहेत आपल्याला रिक्वेस्ट कडून गेट पॅरामीटर द्वारे नेम मिळेल तसेच चेकआउट बुक रिटर्न बुक आणि बुक आयडी मिळेल नंतर आयडी मधून इंटिजर असलेला बुक आयडी पास करू आपण नेम आणि बुक आयडी व्हॅलिडेट करू तसेच चेकआउट बुक आणि रिटर्न बुक या दोघांची व्हॅल्यू नल आहे का ते तपासू नंतर त्यापैकी एखाद्याची व्हॅल्यू नल नसल्यास येथे यूजर एक्सिस्ट्स मेथडद्वारे यूजर युजरची उपलब्धता तपासू नंतर मेथडने दिलेली return value user exist variable मध्ये संचित करू आता ही मेथड काय करते ते पाहू प्रथम टेबलमध्ये युजरनेम उपलब्ध आहे का ते तपासण्यासाठी क्वेरी कार्यान्वित करू नंतर यूजर एक्झिस्ट हे इंटीजर व्हेरिएबल शून्यने इनिशियलाईज करू जर नेम उपलब्ध असेल तर यूजर एक्झिस्ट एकवर वर सेट करू नंतर यूजर एक्झिस्ट ची व्हॅल्यू रिटर्न करू मेथडने शून्य ही व्हॅल्यू रिटर्न केली म्हणजे मध्ये यूजर उपलब्ध नाही अन्यथा यूजर उपलब्ध असल्यास book already issued method call करू नंतर मेथडची रिटर्न व्हॅल्यू बुक इश्यूड मध्ये संचित करू येथे तेच पुस्तक त्याच युजरने आधी घेतले आहे का ते तपासू आता बुक ऑलरेडी इश्यूड मेथडवर जाऊ येथे बुक ऑलरेडी इश्यूड हे इंटीजर व्हेरिएबल शून्यवर सेट केले आहे तीच बुक आयडी असणारे पुस्तक त्याच युजरने घेतले आहे का हे पाहणारी क्वेरी कार्यान्वित करू आपल्याला चेकआउट टेबलमधून बुक आयडी मिळेल बुक आयडी उपलब्ध असल्यास इश्यूड हे व्हेरिएबल 1 वर सेट होईल नंतर BookAlreadyIssued ची व्हॅल्यू रिटर्न करू मेथडने 1 ही व्हॅल्यू रिटर्न केली म्हणजे यूजर ने आधीच हे पुस्तक घेतले आहे वर जाऊ आता त्याच द्वारे तेच पुस्तक चेकआउट करण्याचा प्रयत्न करू आर्या हे नेम टाइप करा बुक बुकिड 1 रेडिओ बटणावर क्लिक करा चेकआउट बुक वर क्लिक करा आपल्याला the same user has already borrowed this book असा एरर मेसेज मिळेल इदे वर जा सिस्टीममधे यूजर उपलब्ध असल्यास आणि चेकआउट बुक ची व्हॅल्यू नल नसल्यास चेकआउट मेथड कॉल करू ह्या मध्ये काय करणार आहोत ते पाहू येथे संबंधित इद साठी उपलब्ध प्रतींची संख्या मिळेल हे आपल्याला बुक्स टेबल मधून मिळेल नंतर उपलब्ध प्रतींची संख्या अवेलेबल कॉपीज ह्या मध्ये संचित करू अवेलेबल कॉपीज ची संख्या शून्यपेक्षा जास्त आणि book issued is equal to 0 आहे का ते तपासू रिक्वेस्ट द्वारे आपल्याला डेट ऑफ रिटर्न मिळेल जी रिटर्न डेट मध्ये संचित करू नंतर इन्सर्ट इनटू चेकआउट कॉल करू इन्सर्ट इनटू चेकआउट मेथड काय करते ते बघू येथे बुक यूजर नेम आणि रिटर्न डेट चेकआउट टेबल मध्ये संचित करू नंतर डिक्रीमेंट अवेलेबल कॉपीज ही मेथड कॉल करू ही मेथड काय करते ते पाहू येथे बुक्स टेबलमधून उपलब्ध प्रतींची संख्या 1 ने कमी करण्यासाठी क्वेरी कार्यान्वित करू नंतर set checkout to request method call करू ह्या मेथडवर जाऊ ह्या मेथडमध्ये रिक्वेस्ट मध्ये चेकआउट ॲट्रिब्यूट सेट करू नंतर ही रिक्वेस्ट आपण रिक्वेस्ट डिस्पॅचर द्वारे जेएसपी कडे पाठवू जर अवेलेबल कॉपीज बरोबर शून्य असेल तर there are no copies of the requested book available असे दाखवू. आता successcheckout.jsp वर जाऊ. प्रथम रिक्वेस्ट द्वारे checkout attribute मिळेल. नंतर यशस्वीरित्या चेकआउट केल्याचा मेसेज मिळेल. तुम्ही वेगवेगळ्या एरर्स साठी सराव करून बघा. आता पुस्तक परत करू त्यासाठी ब्राउझर वर जाऊ. बुक आयडी 1 वर क्लिक करा युझरनेम आर्या टाईप करा रिटर्न बुक वर क्लिक करा पुस्तक यशस्वीरित्या परत केल्याचा मेसेज मिळेल आणखी एक चेकआउट किंवा रिटर्न साठी येथे क्लिक करा आपण ऍडमिन सेक्शन पेज वर जाऊ चेकआउट किंवा रिटर्न बुक वर क्लिक करा उपलब्ध प्रतींची संख्या वाढलेली दिसेल ह्याचा कोड पाहू IDE वर जाऊ जावा उघडा आपण तपासू user exist is equal to one आणि return book is not equal to null नसल्यास रिटर्न बुक मेथड कॉल करू ह्या वर जाऊ येथे बुक डी साठी बुक्स टेबल मधून टोटल कॉपीज आणि अवेलेबल कॉपीज सिलेक्ट करू टोटल कॉपीज आणि अवेलेबल कॉपीज अनुक्रमे डॉट कॉपीज आणि अवेल कॉपीज मध्ये संचित करू नंतर उपलब्ध प्रति ह्या एकूण प्रतींपेक्षा जास्त आहेत का हे तपासू ब्राउजर वर जाऊ आता अशा यूजर द्वारे पुस्तक परत करणार आहोत जे त्याने घेतलेच नव्हते एमडी हुसेन हे यूजर नेम द्या बुक आयडी 1 वर क्लिक करा नंतर रिटर्न बुक वर क्लिक करा the given user has not borrowed this book असा एरर मेसेज दिसेल. IDE वर जाऊ. येथे book issued is equal to 1 आहे का ते तपासू. नंतर remove from checkout method call करू. मेथड वर जाऊ. येथे चेकआउट टेबल मधून परत केलेल्या पुस्तकांची नोंद काढून टाकण्यासाठी ही क्वेरी कार्यान्वित करू. इन्क्रिमेंट अवेलेबल कॉपीज हे मेथड कॉल करू ह्या मेथडवर जाऊ येथे उपलब्ध प्रती एकने वाढवत आहोत बुक्स टेबल अपडेट करण्यासाठी क्वेरी कार्यान्वित करू नंतर set in to request method call करू त्या मेथडवर जाऊ येथे रिक्वेस्ट मध्ये रिटर्न बुक ॲट्रिब्यूट सेट केले आहे नंतर रिक्वेस्ट डिस्पॅचर द्वारे सक्सेस रिटर्न पेज कडे पाठवणार आहोत सक्सेस रिटर्न पेज हे सक्सेस चेकआउट पेज प्रमाणेच आहे आता ब्राउझरवर जाऊन लॉगिन पेजवर जा येथे व्हिजिटर्स होम पेजची लिंक बघू शकतो आपल्याला उपलब्ध असलेल्या सर्व पुस्तकांची यादी मिळालेली आहे आपण शिकलो ते थोडक्यात युजरची सर्व माहिती मिळवणे युजरला पुस्तक देणे पुस्तक परत घेणे प्रोजेक्टची माहिती मिळवण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेल्या लिंकवर उपलब्ध असलेला व्हिडिओ बघा ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल जर तुमच्याकडे चांगली बँडविड्थ नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करूनही पाहू शकता spoken tutorial project team spoken ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot G वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट हे टॉक टू अ टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य the national mission on education through ICT MHRD government of India यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईटवर उपलब्ध आहे ग्रंथालय मॅनेजमेंट सिस्टमसाठी एका प्रख्यात बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेअर कंपनीने त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीतून योगदान दिले आहे त्यांनी या स्पोकन ट्युटोरियलचे प्रमाणीकरणही केले आहे सहभागासाठी धन्यवाद